kung ikaw ay nasa kalagayan ko o ngiti mo lang naman ay para na akong nanalo sa loto Nanalo sa loto Nanalo sa loto Rosa sa cruz Rosa sa cruz Rosa sa cruz Panibagong araw na naman Ikaw ang napili kong samahan Dito sa mundong ito Dahil sa nakita ko bang nakita Pinipilit akong isama Kung ikaw ay nasa kalagayan ko O ngiti mo lang naman ay Para na akong nanalo sa loto Nanalo sa loto Nanalo sa loto Rosa sa ato Rosa Sacros, Rosa Kung ikaw ay nasa kalagayan ko Matagal mo nang naisong sabihin Ipaliwanag ang nakalihim doon sa dilim Nanalo sa loto Nanalo sa loto Nanalo Rosa sa Rosa sa Rosa sa